メモタンチャンネルメモタン今日の撮影お疲れ様お疲れちゃんメモタン何やってんのお絵かきしてんだんこれは誰んこれは四吉先生だよえ四吉先生だよ似てるじゃんあー言われてみればあれすごいねメモタンこれも書いたの すごい上手じゃん上手にったでしょ僕ね似顔絵特訓してたんだ僕のお絵かき歌作ろうと思って今度考えるねいいねこれは何これはねサイン考えてみるよおーどれがいいかなおーメモたん字も上手になったね

これが僕のお胸のワンピースあそうだよねどんなのがいいかなじゃあみんなに募集しようと思うよそれいいね、うん、 けどねっ上手だなこれでしょでしょあチャリ先生だ先生ねあいいねいいねかわいい 虹もいいねみんないいの待ってるね僕ちょっとぽっちりさんだよねメモタンフィットネス頑張らないとねそうだねメモタンフィットネスの動画上がってるからみんな見てねでもさ動くとさお腹が減ってジャンキー食べちゃうんだよそうだね食べ過ぎ注意だね 上手ほんとうまくなったねいちてあげるね嬉しいありがとねうんピーズちゃんはこんなんでしょ歯磨きがこんなんでもさっとしてて、うん、でリオもリボンちゃんつけてるねパッパそれ これ私そうだよゆきちゃんこんなのでしょ他のと比べて適当じゃないそんなこけないよリーズちゃんこんなのだよ嬉しいけどなんか他のより雑な気がお絵かき楽しいな四吉先生見てるでしょうんいいんじゃないかなチャーリー先生見たうん見たよチャーリー先生かわいい あの帽子はチャーリー先生のあそうだったこん帽子かぶってるよねこれ首に大きい帽子かぶってるよってそうだ黒よね羽が入ってるよねどっちだったっけなと体も早いしなかったちょっと多いけどいいねでしょいい感じでしょ の子なくなっちゃったねそうだねということでみんな僕のサインいいのあったら Twitter かインスタでメッセージで送ってねどんなのでも嬉しいからねみんなにサインを書いてプレゼントしたいんだお願いします楽しみになってるねバイバーイいいねボタンとチャンネル登録お願いします次回も 見てねまたね